Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kalian tentang university culture atau edukasi culture di Jerman yang mungkin akan berbeda sedikit dengan di Indonesia. Seperti kamu tahu, di setiap semua videoku, ini adalah pengalaman pribadiku, jadi mungkin universitas A akan berbeda sedikit dengan universitas B, tapi ini personally adalah pengalamanku sendiri. Jadi kalau misalnya kamu mengalami sesuatu yang sangat berbeda, kamu bisa komen di bawah video ini supaya kita bisa memulai diskusi untuk orang-orang yang menonton video aku ini. University culture pertama di Jerman adalah sangat independen. Jadi aku nggak tahu apakah di Indonesia hal ini sama atau enggak, tapi di Jerman kalau misalnya kamu kuliah di sini, kamu itu sangat independen di mana profesor atau universitas yang di mana kamu belajar mereka benar-benar kayak seperti tidak menuntun kamu atau mereka benar-benar expect kamu untuk melakukan semuanya sendiri. Yang aku maksud adalah kalau misalnya ada kelas, mereka nggak akan ngejar kamu datang atau enggak. Kalau ada ujian, mereka mungkin akan memberi informasi bahwa ada ujian dari tanggal segini sampai tanggal segini, tapi mereka nggak akan selalu mengingatkan kamu untuk sign up, nggak akan mengingatkan kamu untuk belajar dan lain-lain. Jadi intinya mereka sangatlah mereka sangat expect kamu untuk melakukan uh, semuanya Eh, kamu sendiri dan mereka basically mereka nggak akan menuntun kamu or they will not hold your hand kalau ya if that makes sense. Seperti kamu tahu, aku melakukan S1 aku di Jerman. Jadi jujur sebenarnya aku nggak ada pengalaman untuk kuliah di Indonesia. Jadi aku nggak tahu apakah hal ini sama atau enggak. Tapi contohnya waktu aku kuliah itu kalau misalnya ada tugas kelompok atau kalau misalnya kamu harus mengumpulkan essay, mengumpulkan paper dan lain-lain, profesor di mana aku kuliah mereka nggak akan selalu ngingetin kamu untuk ngumpulin minggu depan kayak setiap hari harinya jadi mereka benar-benar expect kamu untuk ya kayak kamu bisa organize yourself, kamu mengingatkan diri kamu sendiri, kamu ngerjain tugas kamu sendiri, dan ketika deadline datang, mereka akan expect kamu untuk datang ke mereka, ngasih kerjaan kamu, dan kalau misalnya kamu ngelewatin deadline ini, kamu akan mendapatkan nilai nol. University culture kedua adalah tidak adanya attendance list. Aku nggak tahu apakah hal ini juga sama di Indonesia atau enggak, tapi kuliah di Jerman atau kalau kamu ke universitas di Jerman, mereka nggak akan ada list absen di mana mereka melihat apakah murid datang atau enggak ke kelas. Ini sebenarnya berubah halfway ketika aku kuliah, jadi waktu aku pertama kali ke Jerman, yaitu tahun 2014, waktu aku mulai kuliah, mereka masih memiliki uh, eh, absent list ini. Tapi pada sekitar semester 2 atau semester ketiga, mereka mengcancel program ini di mana tidak ada lagi absent list karena pemerintah Jerman mengeluarkan peraturan baru di mana universitas-universitas di Jerman mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil informasi ini. Aku nggak tahu kenapa pemerintah Jerman melakukan ini, tapi apa yang aku dengar dari beberapa orang yang aku tahu, mereka bilang bahwa ini bukanlah urusan universitas atau bukanlah urusan pemerintah kalau kamu datang ke kelas atau enggak. Jadi seperti poin pertama, Jerman ini adalah negara yang sangat independen. Mereka tidak mau mengontrol apakah kamu ke kelas atau enggak. Menurutku ini halnya ada positif dan ada negatifnya. Tentunya positifnya kalau misalnya kamu memang ada appointment yang sangat urgent di mana kamu nggak bisa ke kelas, eh, kamu tidak akan ini tidak akan mengefek oleh attendance kamu karena tidak ada attendance. Tapi menurutku ini juga ada hal negatifnya di mana akan ada banyak sekali orang yang tidak ke kelas dan kemudian karena mereka tahu tidak ada attendance list, mereka nggak ke kelas, mereka males, mereka ketinggalan, dan ujung-ujungnya mungkin mereka akan memiliki masalah ketika mereka mau ujian karena mereka nggak pernah ke kelas dan mereka nggak tahu apa yang harus mereka pelajari. Kalau misalnya kamu belajar di Jerman, seperti kamu tahu tidak ada attendance list, jadi kamu mau datang, kamu mau nggak datang, they don't really care. Dan yang culture yang menurutku sangatlah lucu atau sangatlah unik, mungkin ini juga terjadi di beberapa negara lain, ketika kamu baru pertama kali masuk ke kelas, jadi ini masuk ke semester 1, pasti kelasnya akan penuh banget mereka akan memiliki banyak banget murid-murid yang baru datang, murid-murid yang baru enroll, dan mereka benar-benar sangat termotivasi untuk belajar, dan pasti kelasnya akan penuh banget apalagi kalau misalnya waktu aku kuliah itu ada satu kelas yang bener-bener ramai banget yang mereka sampai harus memiliki ruang kelas ekstra karena banyak banget dan kalau nggak salah sekitar dua minggu pertama kelas ini dimulai itu kelasnya bener-bener penuh tapi ternyata kemudian tentunya setelah minggu ketiga minggu keempat bulan ketiga bulan keempat itu kelasnya bener-bener size-nya mengecil mengecil dan akhirnya setahu aku seingat aku kelasnya itu terakhir-terakhirnya tinggal sekitar enam orang. Ini dari 100 orang, pada hari pertama kelasnya mulai, dan di bulan ketiga dan bulan keempat tinggal enam orang yang ada di kelas itu. Tapi lucunya lagi, ketika dua minggu sebelum ujian mulai, kemudian kelasnya penuh lagi karena orang-orang yang nggak pernah ke kelas, mereka mau ke kelas dan mengejar apa aja yang mereka ketinggalan, tapi kamu bisa bayangin ini pasti sangatlah tidak efektif karena kamu harus bayangin di satu semester ada enam bulan kelas dan kalau misalnya kamu cuma datang ke dua kelas pertama dan dua kelas terakhir I don't think you're gonna be able to catch up in that short period of time. University culture keempat adalah mostly independent work. Jadi kalau di Jerman itu, at least di kampus aku atau di mana aku kuliah, walaupun ada sedikit group work di mana kamu bekerja dengan sekitar 4 atau lima orang dan kemudian kamu harus mempresentasikan sesuatu, kebanyakan tugas yang mereka berikan adalah independent work di mana kamu harus mengerjakannya sendiri. Ini bisa berupa presentasi, essay, journal, atau business case dan lain-lain. Tapi kebanyakan project yang diberikan di Universitas Jerman adalah independent work karena di Jerman itu, walaupun kampus kamu ada di kota A misalnya, banyak banget orang-orang yang harus datang dari kota lain. Jadi nggak semua murid yang ada di universitas kamu, mereka akan tinggal di kota di mana kampus kamu itu ada. Jadi terkadang sangatlah susah untuk universitas mengharuskan orang untuk ketemu setiap harinya untuk melakukan group work karena kebanyakan orang mereka tinggal di kota-kota lain. Dan apa juga yang sangat normal adalah banyak sekali orang-orang atau murid-murid di universitas yang mereka juga melakukan kerja part-time. Dan tentunya ketika mereka memiliki kerja part-time, mereka tidak memiliki banyak extra free time untuk melakukan group work. Jadi tempat di mana mereka bisa melakukan group work adalah di kelas. Dan kalau misalnya di Jerman itu, kalau misalnya kamu memiliki homework, kamu memiliki project, mereka tidak akan menggunakan waktu di kelas untuk melakukan itu. Di kelas kamu belajar, kamu mendengarkan profesor mengajari kamu, tapi untuk group work atau untuk individual work, mereka akan expect kamu untuk menggunakan waktu kamu sendiri untuk melakukan hal itu. Jadi tentunya kalau kamu tidak memiliki terlalu banyak free time, akan sangat susah untuk kamu bertemu dengan teman-teman kamu, apalagi kalau kamu tinggal jauh atau apalagi kalau kamu memiliki pekerjaan lain untuk melakukan ini. Jadi biasanya mereka akan lebih memilih untuk memilih individual work. University Culture kelima adalah kelas di jam yang sangat aneh. Aku nggak tahu apa ini cuma di kampus aku atau apa mungkin ini juga terjadi di Indonesia, tapi di kampus aku at least ada beberapa profesor yang mereka itu sebenarnya ngajari itu cuman dari part time. Jadi ke, di kebanyakan waktu mereka mereka kerja di perusahaan atau mereka punya perusahaan mereka sendiri dan kemudian di 20% waktu mereka mereka akan mengajari. Jadi aku inget banget waktu aku kuliah ada satu guru atau satu profesor yang dia bekerja kalau nggak salah di di Munich dan Munich itu sekitar 7 jam nyetir dari kampus aku. Dia tentunya profesor ini dia tidak akan bisa selalu nyetir dari Munich ke tempat aku kuliah karena itu sangat jauh. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia memiliki kelas seperti kalau seingat aku 6 kelas dalam satu semester, jadi satu kelas dalam satu bulan dan kelasnya itu dia mengadakannya pada hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kamu harus bayangin ini bener-bener kelas yang semua murid di kelas aku itu bener-bener males banget datengin karena ya kamu harus bayangin hari Sabtu kamu mau istirahat, kamu mau relax, tapi kamu harus datang ke kampus jam 8 pagi dan kamu harus duduk di kelas sampai jam 4 sore. Dan ini nonstop, kayaknya kamu cuma ada break selama 20 menit di tengah-tengah ini. Dan aku menurutku ini sangatlah tidak convenient, karena aku bisa bayangin, seperti aku bilang, banyak sekali murid-murid yang tinggal di kota lain, dan mereka harus memiliki that extra day untuk datang ke kampus untuk belajar. Tentunya seperti kamu tahu tidak ada attendance list, jadi tentunya ketika guru uh, profesor ini ngajar kayak cuma ada dua orang di kelas, menurutku ini sangatlah tidak bagus dan aku juga merasa kasihan sama dia karena dia udah bela-belain datang ke kelas pada hari Sabtu untuk ngajar dan gak banyak orang yang datang. Tapi on the other side, aku juga ngerti kenapa murid-murid nggak mau datang. Jadi menurutku ini adalah hal yang lumayan aneh dan aku nggak tahu apakah ini cuma di universitas aku atau enggak. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku membahas dengan kalian tentang 5 university culture di Jerman yang mungkin berbeda sedikit dengan di Indonesia. Dan seperti aku udah bilang, ini adalah pengalaman pribadi aku di kampus aku. Mungkin kamu ada opini lain atau mungkin kamu ada pengalaman lain dan tentunya kamu bisa share di bawah video aku ini. As always, jangan lupa like dan subscribe dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!